सो यो कुरा चाहिँ ट्वेन्टी थर्ड नोभेम्बर ट्युसडेको होइन अनि म चाहिँ आफ्नो काम सकेर राति एघार दसतिर घर फर्किँदै थिएँ धरमपानी भन्ने ठाउँबाट अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पिचको काम थियो सो पिचको काम सकिसकेका थियौँ अनि त्यसपछि आज एउटा लाइक त्यहाँको जनताहरूले हामीलाई बोलाउनु भएको थियो अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ एउटा सानो फङ्सन एटेन्ड गरेर घर फर्किँदै थियौँ अनि अरू जा अरू चाहिँ त्यहीँ बस्नुभयो होइन अनि म चाहिँ घर आउँछु भनेर एघार दसतिर घर फर्केँ अनि त्यहाँको बुढो मान्छेहरूले चाहिँ यो बा यो ठाउँमा चाहिँ पहिला मरेको मान्छेको कपडाहरू फाल्ने गर्थे जलाउने गर्थे डराउनु सक्छ भन्नुभएको थियो होइन होला नि यस्तो अहिले पनि यस्तो मोडर्न सोसाइटी सोसाइटीमा के हुन्छ र भनेर म त्यहाँबाट हिँडेँ होइन अनि हिँडिसकेपछि म एउटा सानो हाइवेमा है वान लेन बाटो थियो वरिपरि जङ्गल नै जङ्गल थियो होइन अनि म जाँदा जाँदै मेरो अगाडि एक्कासी खै के आयो के आयो ओए ल ल ल ओए छैन त लौ देखिँदैन त Uy. Uy. Uy. उयो गाडी घुमाउने ठाउँ नै छैन यार एघार बिस रे त्यहाँ त्यहाँ लाइट छ त्यही जान्छु यार ल के हो तँ कस्तो ननस्टप मतिर आइरह ल छैन हरायो ल के गर्ने यार कुप्रोल त झन् रेकर्ड भइरहेको रहेछ के गर्ने यार हेलो हेलो ओए हेलो हेलो कहाँ छस्तो यहाँ यहाँ भूतले डराउँदियो यार बाटोमा यार के हो के हो यार म यहाँ माथि जाउँ माथि के यो एयरपोर्टको जङ्गलको बाटो झर्दै थिएँ खै के हो के हो अगाडि डराउँदियो यार अनि के गर म्यार हिँड्दिउँ सिधै कहाँ छु भन्छ यार राति कस्तो भने बहुत डेन्जर अँधेरो छ यार के गरौँ के गरौँ भयो यार मलाई त म ठ्याक्कै यो जङ्गलको कि ओह्रालो सकिन्छ नि सिधा बाटो जङ्गलको के बिचको बाटो गाडीमा छु हौ ब्याक गर्नु नै मिलेन क्या यहाँ उहीँ पछाडिसम्म छ भने उकालो छ के गरौँ के गरौँ भयो यार त्यहीँ छ भने के हो के हो यार त्यो लाइट मात्र बोले फोन नकाटे फोन नकाटे साँच्चै डर लाग्यो मलाई त कसम हिँडिदिन्छु म त कहाँ चुरोट तान्ने मान्छे हुन्छ म त गइदिएँ फोन नकाटेँ के हो के छ यार ओम जय जगती सहरे ओए मा कसम यार के हो त ओए ओए ओए कसम यार my god var det ramlet. अनि म चाहिँ त्यहाँबाट भागेँ होइन अनि मैले मेरो साथीलाई पनि बजारको चोकसम्म फोन हानेर बोलाएँ खै यो के हो के हो अब कस्तो केही थाहै भएन होइन रोकेर हेरौँ भने पनि त्यस्तो आँटै आएन राति बाह्र बजेको टाइममा अब कसैले प्र्याङ्क पनि गर्दैन होला होइन बाह्र बजे त एन्ड यो इन्सिडेन्टले चाहिँ मलाई एकदम लाइक मनमै छोएको छ होइन and I'm really scared to go out अब चाहिँ मलाई अझै पनि डर लागिरहेको छ होइन by the time um like recording this अनि म चाहिँ घर फर्केर आएँ मेरो साथी पनि मसँग आयो अनि अर्को दिन चाहिँ गएर हामीले हेऱ्यौँ वेनसडेको बिहान केही पनि थिएन त्यस्तो कस्तो डर लाग्यो यार म केटाहरूलाई फोन हाल्छु एकचोटि